这里好玩，比我家大，空气也好，我干脆不回去了。爸爸。要绿色的碗，好，买个水蒸蛋。小薇要哪个碗？买个水蒸蛋。我薇要买个碗。要这个碗。好的。哎，小姨拿个条条来。要小姨拿条条来。哎，妈妈吃饭了吗？他们两个打牌打到上瘾。 干杯！我就问你要杯的酒哦。来干杯！米酒啊，干杯！来，要快乐哦！干杯！要说嘛，要快乐哦！干杯！要快乐哦！要快乐哦！好，我说要快乐哦！来，米酒啊！来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我喝。来，我啊！来，我喝。来，来，我来，我喝。来，来，我喝。来， 十点九啊，吃饭，洗手，洗手，啊，洗手，不要太冰嘞，可以了。宝宝洗手没有啊？宝宝洗手没有啊？哎，有没有勺子？兄弟勺子有啊。打没有？打。妈啊！喝不能喝他那个三高，不让他喝。要快乐哦，喝咱快乐水。 这胡伟不要搞吃饭个水蒸蛋没有了，晚上再搞。快吃，吃饭。嗯，这么多菜。真好。我要。哥哥，哎，这橙个。别个在吃饭。放也没事吧？好，谢谢们。好。充电，你们都住吗？

等一下喂他，冰冰吃点。要了，可以搞一点嘛。要干点。嗯。宝宝先弄一点，再拿过去放在冰冰那。啊。妈妈有是一个菜。妈藏了很久的很久的酒，终于喝上了。啊！谢谢谢谢。亲爱的妈妈。啊。有我，有筷子呀。慢点，慢吃。哥哥都吃完了，你看哥哥碗都没了。嗯。你看哥哥都吃完了。你先吃。我吃。吃点。 是不是七万呀？嗯。哎，家里面笋子是四块钱。阿空。鸡蛋。们家里面那个竹笋，你们那里有没有？嗯，有啊。我们都不想样他们那都是山，肯定有了。我看那鸡蛋竹笋跟我们家竹笋不一样。我们这边还有没有竹笋啊？去年是。不一样。啊，拜拜拜拜。这我先走了啊。啊，拜拜拜拜。哎他真的走了。哈哈哈哈哈。 <laughs> 过姐姐吗？啊，他跟姐姐走啦。我也要，你也要转，我也要吃。小伟，你你跟亲你你跟斌仔下棋，他不是吃虾，很厉害，我的虾，你来下一下。西瓜好吃吗？ 爸，喂，喂，西瓜好不好吃？西瓜好不好吃？不要了，不要了，不要了。那不是陪冰冰下棋吗？那不是陪冰冰下棋。吗？拿了，放在衣服里面，和那个衣服放一起了，衣服，干净衣服在一起。看穿袜子？算了，我不穿袜子。啊？不穿袜子。 我的天！你袜在哪了？我来找，我来找。这是脏衣服里面吗？不在脏衣服，在干净衣服里面。冰冰，我们走了啊！拜拜。你要回去了，你在我家了来了，来了。猫是怎么叫的？猫。车子停在路边，猫怎么叫的？哎，十十一都不一样。不三姨说拜拜。

给我个好。